Look at me, please. Look at me, please. Look نگاه کردن یا نظر افکندن at به می مرا به من please لطفاً Look at me, please. لطفاً به من نگاه کن. Look at me, please. Look at me, please. Let me take a look at it. Let me take a look at it. Let me اجازه بده به من take a look نگاهی بیاندازم at به it آن Let me take a look at it بگذار من نگاهی به آن بیاندازم Let me take a look at it Let me take a look at it. We arrived first. We arrived first. We ما arrived گذشته فعل با قاعده arrive یعنی رسیدن و arrived در زمان گذشته بیان شده یعنی رسیدیم. First اول یا اولین we arrived first ما اول رسیدیم یا ما اولین رسیدیم we arrived first we arrived first Let us do this first of all. Let's do this first of all. Let us do this یا let's do this یعنی بیا این کار را انجام بدیم. First اول of از all همه First of all یعنی اول همه Let's do this یعنی بیا این کار را انجام بدیم Let's do this first of all یعنی بیا اول همه این کار را انجام بدهیم Let's do this first of all Let's do this first of all We need some sugar also. We need some sugar also. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن. Some مقداری sugar شکر also همچنین We need some sugar also ما همچنین به مقداری شکر نیاز داریم We need some sugar also We need some sugar also I also like cake. I also like cake. I man also همچنین like دوست دارم یا خوشم میاد کیک I also like cake من همچنین کیک هم دوست دارم I also like cake I also like cake I also like cake This is your new car. This is your new car. This is یعنی این است your مال تو new جدید کار خودرو یا ماشین new car خودروی جدید your new car خودروی جدید تو This is your new car این ماشین جدید توست This is your new car This is your new car We want something new. We want something new. We want ما میخواهیم something چیزی new جدید something new چیزی جدید We want something new ما چیزی جدید میخواهیم یا ما چیز جدیدی میخواهیم We want something new. We want something new. I am here because I love you. I'm here because I love you. I am here یا I'm here یعنی من اینجا هستم because چون که I love you من عاشقت هستم. I'm here because I love you. من اینجا هستم چون عاشقتم. I'm here because I love you. I'm here because I love you. I am hungry because I did not eat lunch. I'm hungry because I didn't eat lunch. I'm hungry یعنی من گرسنم. Hungry یعنی گرسنه. Because چون که برای اینکه چون I did not من یه کاری رو نکردم. did گذشته فعل دو و به حالت فعل کمکی استفاده شده I did not eat یعنی من نخوردم lunch نهار I didn't eat lunch من نهار نخوردم I'm hungry because I didn't eat lunch من گرسنم چون نهار نخوردم I'm hungry because I didn't eat lunch I'm hungry because I didn't eat lunch I study English every day. I study English every day. I study من مطالعه می کنم. English زبان انگلیسی. Every هر day روز. Every day هر روز. I study English. من انگلیسی می خونم. من انگلیسی مطالعه می کنم. I study English every day. من هر روز انگلیسی مطالعه می کنم. I study English every day. I study English every day. The days of the week. The days of the week. The days یعنی اون روزها. Day روز days جمعش روزها the days یعنی اون روزهای مشخص of از the week هفته the days of the week روزهای هفته the days of the week the days of the week No problem. You can use my car. No problem. You can use my car. No problem یعنی مشکلی نیست. Problem یعنی مشکل یا مسئله. در مورد تلفظ problem دقت بکنید. پرابلم نیست دوستان. problem به این دلیل که بین P و R صدایی وجود نداره. ما هم نباید صدای اضافه بکنیم. problem یعنی مشکل یا مسئله no problem یعنی مشکلی نیست you can تو می توانی use استفاده بکنی my car ماشین من رو you can use my car تو می توانی ماشین من را استفاده کنی no problem مشکلی نیست no problem you can use my car مشکلی نیست می توانی از ماشین من استفاده کنی no problem you can use my car No problem, you can use my car. Use your head. Use your head. Use استفاده کردن یا به کار گرفتن. Your head یعنی سرت یا در واقع مغز تو یا کله تو. Use your head. از مغزت استفاده کن. مغزت رو به کار بگیر. Use your head. Use your head. They have no money. They have no money. They have آنها دارند. No هیچ در اینجا و برای منفی کردن استفاده شده. Money پول. No money یعنی هیچ پولی. They have no money. آنها هیچ پولی ندارند. They have no money. They have no money. I said no. I said no. I say یعنی من میگویم. I said گذشته است. یعنی من گفتم و said گذشته فعل say. پس I said یعنی من گفتم. No خیر یا نه. I said no. من گفتم نه من گفتم خیر I said no I said no That man is my uncle. That man is my uncle. That man یعنی اون مرده داره اشاره میکنه به اون مرده is است my uncle عموی من یا دایی من آنکل یعنی عمو دایی شوهرخاله شوهرمه و هر چیزی از این دست در انگلیسی خیلی اهمیت به این موضوع داده نمیشه و برای عمو و دایی و شوهرمه و شوهرخاله و هر چیز دیگری بهش میگن آنکل و در مورد تلفظش باید دقت بکنید آنکل نیست آنکل کل کل آنکل مای آنکل یعنی عموی من یا دایی من That man is my uncle آن مرد دایی یا عموی من است. That man is my uncle. That man is my uncle. My uncle is a young man. My uncle is a young man. My uncle یعنی امو یا دایی من is است A یک یانگ جوان من مرد A young man یعنی یک مرد جوان My uncle is a young man امو یا دایی من مرد جوانی است My uncle is a young man My uncle is a young man Can you find it? Can you find it? Can you یعنی آیا می توانی و حالت سوالی این جمله است. You can تو می توانی. حالا can میاد این ور سوالی میشه. Can you یعنی آیا تو می توانی find پیدا کردن یا یافتن it آن را و اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه. Can you find it؟ آیا می توانی آن را پیدا کنی؟ Can you find it؟ Can you find it? We have to find it. We have to find it. We have to برای بیان الزام و اجبار استفاده میشه. We have to یعنی ما باید یه کاری رو انجام بدیم. کدوم کارو؟ Find پیدا کردن یا یافتن. It اون چیزه رو. We have to find it. ما باید پیدایش کنیم. We have to find it. We have to find it.